Sonsuza kal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK cuy sebelumnya saya minta maaf banget cuy ya saya baru membuat part keduanya cuy karena saya sudah mengatakan di video sebelumnya saya nggak bisa janji gitu ya saya nggak bisa janji buat secepatnya karena kita nggak tahu cuy tiba-tiba aja ada eh, apa namanya ada kesibukan atau ada halangan dan kebetulan kemarin uh, kerabat saya juga uh, lagi berduka cuy ya, lagi berduka dan saya sendiri juga lagi sakit gigi cuy sakit gigi nih obatnya sih. Makanya saya apa ya kalau namanya sakit gigi itu pasti kurang mood ya. Jadi uh, saya usahakan banget ya untuk hari ini untuk mereaksi yang part keduanya lagi ya semoga saja ini nggak terlalu kelakar cuy takutnya kalau terlalu kelakar bisa <laughs> bisa parah ini gigi bisa tambah parah gitu cuy ya saya harap sih part 2 nya ini udah nggak kelakar lagi cuy ya Oke, okay, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi part kedua dari uh, film dari Piramli yang berjudul Madu 3 cuy ya. Nanti setelah ini saya akan bahas tentang lagunya itu cuy ya, lagu Madu 3 itu cuy. Uh, eh, saya ada mendapatkan komentar tapi nantilah setelah video ini saya akan membahas tentang uh, lagu Madu 3 itu cuy ya. Nanti di video selanjutnya lah cuy ya. Langsung aja cuy ya tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke cuy videonya dah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Peng Oke ini kok gak ada suaranya tunggu cuy Gak masuk di headset ini Oke udah masuk ya Ini volumenya saya tambah dulu sedikit cuy karena Kemarin saya li saya lihat kembali videonya volumenya kurang. Eh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Okay. Oh, mundur, ya. Rapi. Cik Rapi. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, dia udah, <laughs> udah datang ke rumah oh, Pak Ali Cik ya. Cik Rapi. Cik Rapi. Bolehkah Pak Cik tak tangguh sampai bulan depan? Tangguh? Oke. Okay. Tak boleh tangguh lagi Pak Ali sebab sudah cukup saya beri tangguh daripada satu bulan ke satu bulan. Hingga sekarang, hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Oh, lumayan banyak ya. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sedang sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kasihan. Kalau saya sudah sembuh, insya Allah saya akan jelaskan. Baiklah, Pak Ali. Saya beri tempoh, saya ingat besok pagi besok pagi kalau Pak Ali tak dapat jelaskan uh, hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Oh, Hanya okay, dipersilakan Pak Ali dulu. Pak, kenapa Pak? Kelu. Apa yang telah terjadi, Pak? Kelu. Uh, eh, begini, Encik. Uh, Encik ni datang nak minta sewa rumah. Cek! Saya bilang aku datang nak minta sewa rumah. Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Engkau eh, kani apa ni? Cuba aku tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Okay. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Hmm. Aku juga. Bodoh. As. Pakai kaji buta. Hancur Rafiq. Saya tumpang lalu ya, Pak. <laughs> Sedari. Oh, nah, ini yang ketiga kayaknya. Cik, ini yang ketiga ini. Ha, ah, sedari yang cantik jelita. Ini yeah. bapaknya, ya? Ya, Sakitnya? Eh, dah berapa lama bapak sakit? Hmm, dah enam bulan, Cik. Enam bulan? Kesian, kesian. Ya, ya, kesian. Saya ni manusia lembut hati. Tak boleh tengok orang sakit. Bukan hmm. macam eh, dia ni. Dari, uh, ha, ambil uang ini lima puluh ringgit, ah, Bawa Asik bapak sekali. pergi ke doktor, ya? Ambil, ambil. Jangan malu. Ambil. Ha. Gitu. Hari ini saya tolong sedari. Besok-besok sedari pula tolong saya. Asik. Terima kasih, Encik. Budi baik, Encik. Tak dapat saya balas. Uh, jangan panggil saya, Encik. Uh, panggil saya Jamil. Lebih bagus, Abang Jamil bin Asik. Abu. Baik, Abang Jamil. uh, <laughs> siapa namanya? Rohani. Rohani yang berusaha. Rohani. Macam nama nenek saya gombalannya je. Saya pulang dulu ya. Hilang. Gak tahan uh, gombalannya. Saya pulang dulu ya Pak. Hai, eh, pegang. Tuan, Insya Allah bulan depan saya akan jelaskan. Eh, tak payah Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini. Free of charge. Ah, Asik sekali. Ah, uh, uh, Cik Rohani, kalau ada orang ni datang minta sewa rumah, perambat dia dengan penyapu. <laughs> saya cemburu tau. <laughs> Hancur Rafi. Baik betul lah Bang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. Baik ada maunya itu. Baik. <laughs> Baik ada makna tu. Iya, ada makna. Baik. Kenapa abang termenung lagi? <laughs> Makanlah sunya. Makanlah Jamil, ya. makan. Baik, pak. <laughs> Aduh. Kenapa abang terkejut? Abang terbayang wajah kau dalam sup ini, Pak. Hmm, istri pertama? Eh, kedua ya? Hai. Oh iya, istri kedua karena ada tambal di sini sih. Ada perban. Oh, Adinda. Eh? Ah, sudah terbayang-bayang ini. Nasib baik kau tidur. Eh? Aduh. Hmm. Ujian ini. Adik sayang. Kenapa bang? Aku ingin kau. Itulah bang cedera tak lacu kaki. Lacu kaki. Oh cuci kaki kali ya. Lacu kaki. Okay, sir. Please come in. Okay, sir. Yes, sir. Uh, Doris, please address this letter to Tan and Wong Company. apa itu surat With reference to your letter dated uh, the 21st of March 1962 kurang banget ya I, uh, bahasa Inggrisnya juga pasif banget uh, I uh, hereby confirm um, to purchase that particular piece of land at uh, at a uh, dollar and twenty seven cents per square foot uh, besides uh, Uh, besides, I um, I I what, what, I I I love you. oh my darling, can you see the old ones dreaming for the young ones? Langsung berubah. yeah. Gawat ini kalau begini nih. Uh, guys, guys, please cancel this. Uh, tolong panggilkan Raffi kamu. Very well, sir. Cik Raffi, Cik Jani panggil. Iya, <laughs> Raffi lagi. Hancur Raffi, hancur. Ada apa, Cik? Oh, hamba tak tertahan menanggung asmara. Berikanlah hamba penawar agar hati hamba tenteram dan damai. Encik, pergi sandiwara, Encik. <laughs> Bila nak main? <laughs> Aku pergi sandiwara. Sandiwara. Kira sendiri. Bila bayang? Ya, Rabi. Engkau tolong pergi minang anak Ali itu, lagi. Ini kerja orang tua-tua Encik. Eh, orang tua-tua dulu. Zaman dulu boleh orang tua-tua masuk Minang. Zaman sekarang dah moden, orang muda pun boleh. Kau pun boleh. Baiklah, saya try je. Ah. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Datang benar di Penang. dalam 2 3 hari ini. Belain saja. Apa kau sakit? Iya Pak. Ani sakit kepala. Sian, Sakit. Sakit ada makna tu. <laughs> sakit ada makna. Hari ini oh, okay. saya tolong saudari. Besok-besok saudari pula tolong saya. Tolong apa Bang Jamil? Tolong senang aja. Ah. <laughs> Bila bang? sekejap lagi boleh tahu. Perempuannya juga ini cik ya, respon gitu ya. Dia juga jatuh cinta. Ini lokasinya di Singapura ya. Assalamualaikum. Elit banget kalau dilihat sekarang sih. Ini tahun berapa dibuat ini film? juga bila ada tinggal telefon kerana kedai saya ni nak tutup. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ha, dipendekkan cerita saja. Saya pun tak main <laughs> cerita panjang-panjang. Cik Jamil tu nak masuk minang anak Pak Ali. Ha? Ha, kamu sudahlah Pak Ali. Menyenangkan kerja saya. Dan saya tak ulang alik 3-4 kali datang kemari. Perkara ini saya nak kena tanya rohani sendiri. Eh, oh, dia jelas tu, lah. Mau, dia mau. Ya, jelas ke? mau ya. lah. Ya, jangan ditolak Pak Li. Hmm, baiklah. Rohani. Rohani. Sakit lagi kepala kau nak. Sekejap lagi nanti baik. <laughs> Cik Jamel dah masuk Minangkau, kau tak? Ya. Ha. Kalau orang perempuan begitu, menunjukkan dia mau Pak Ali. Eh. Ya ke? Ya. Ya habis, ya. Bulan ini gaji awak naiklah. <laughs> Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala kerana mendirikan masjid Pak Ali. Terima kasih. Cik Rabi, Cik Jamil tu dah kahwin ke belum? Uh, <laughs> bujang, bujang tu Pak Ali? Bujang tu mana? Yeah. Itu yang ah, mereka tahu oh, ya. Si Bujang bujang ahli berta katakan masa tu apa uh, angkatan bujang tu eh Aku lada Nah ini ya Dendeng-dendeng seperti ini yang saya suka banget sih Bunyi-bunyi rebana gini Oh di acara perempuan ya Kalaulah jodoh Kalaulah jodoh Tidak tanah yang licin tidak berduri tanah yang licin tanah yang licin tidak berduri ibarat cincin ibarat cincin lekat di jari enak juga dengar lagu-lagu macam, macam ini sih betah gitu ya dengan eh. nah udah selesai bye malam pertama jam sudah ini hampir pukul 3 pagi bukan tidur malam lagi. pertama sih malam ketiga belum tidur lagi lah, malam ketiga lebih sampai jam 3 <laughs> ini mertuanya ini mertuanya belum tahu loh jangan bilang didukung lagi dia ada apa Jamil nanti bapak bapak ya, semalam saya menikah lagi satu pak <laughs> jadi tiga lagi tiga sekarang tiga pak kenapa tak cukupkan pak lain tahun pak. Jamil. Ketan gue cuy Coba aku pikir satu hal Jadi istri kalau yang ketiga boleh datang di sini Bapak bikin undang-undang baru Bagaimana aja Bapak Special Bapak Apa nama istri kau yang baru itu? rohani pak rohani amboi cantik nama rohani Gila, Bapak. Ya. Bapak. Jadi kalau Bapak nak kawin satu, saya boleh tolong carikan. <laughs> <laughs> menderita banget ini tertawa menderita ini sih Wah. Oke, okay. gua punya cincin sudah siap kata oke. Okay? Oh sudah ya ya. Lah. gua boleh ambil. Wah, ya. ketemu dia. Eh eh cantiknya barang ini ya. Encik baru beli kan? Tidak. Saya baru bertanyakan harganya. Oh. Encik ni siapa? Nama saya Rohani, Encik. Rohani. Nama saya Hasna. Jangan bilang mereka bertiga ada di sini. Benar kan? Oh, saya mengatakan apa Gila, alur cerita film ini itu benar-benar buat kita apa? Oh, iya, ya. sudah, sudah. Ha, mari apa deg-degan gitu ya, menegangkan. ini perang dunia ketiga ini. Eh, eh, cantiknya. Cuba Cik Rohani tengok. Cantik ya cincin ini. Cantik. Oh, orang yang rampas suami saya ada di sini rupanya. Eh, eh kenapa awak ini terlalu biadab? Bukan saya merampas suami awak. Awak yang berizin kepada dia. Sebab awak tu mandal. Bila saya berizin. Itu surat palsu. Kalau awak dah tahu surat itu palsu, kenapa awak tak nak beritahu kepada balai polis? Oh, awak cakap besar ya. Malam tu awak katakan saya orang gila. Awak tolakkan saya. Sekarang saya nak tolakkan awak. Apa awak nak buat? Ini nah. kata itu yang ketiga ya. Masuk, masuk. Masuk. Ha, masuk. masuk. Ha, masuk. Sudah lancik, jangan gaduh. Tak baik. Kalau kita bergaduh macam ini, berarti kita merendahkan martabat kamu wanita. Encik ni siapa nak masuk campur? Saya ni orang tengah. Sebelah sini pun tidak, sebelah sana pun tidak. Saya malu melihat perempuan sama perempuan bergaduh. Masih baik dalam ofis, kalau dekat luar, sudah tentu orang sorak-sorakkan kita. Encik berdua nanti dapat malu, suami Encik tambah malu. Dia dia nggak tahu, Cik dia orang ketika itu Okay Baiklah Cik Rohani Nasib baik Cik Rohani ada Kalau tidak saya hajar perempuan ini Ya, ya Eh, eh, eh. sedapnya Sudah lah, kau, sudah Cik Asna, mari saya hantarkan pula hmm. <laughs> Cik Rohani sama-sama Cik Rohani Cik Rohani nak tahu pasal apa yang dia mengamuk dia tu baru kena cerai. Oh, begitu. Terima kasih, Cik Rohani. Sama-sama. Ini mereka bertiga ini masih ada yang ada yang masih hidup apa enggak sih, Cik? Ani. Nama saya Latifah. Ya. Saya itu bukan apa. Saya geram dengan perbuatannya itu. Silakan masuk, Cik Rani. Terima kasih. Eh, eh. Apa khabar, Diana? Ketemu Diana? lagi. Khabar baik, Cik Rohani. Dari mana ni? Dari rumah nak siapkan rambut. Eh, Berarti ini eh, mereka Lama satu daerah, ya? satu kawasan juga. ya. Senang-senang datanglah ke rumah. Di mana Cik Rohani tinggal? Uh, kad ini buat panduan ke rumah saya. Terima kasih. ketemu lagi. Eh, eh, Kak Tiba, nak tengok wayang ya? Ya. Nur kawan beli tiket. Tak ada kerja apa pun di rumah. Nak main majung, tak ada kaki hari ini. <laughs> Kalau majung tak ada sini, kita nak ke rumah. Di mana Cik Rani tinggal? Ah, nanti saya kasihkan. Astaga, dipanggil semua, Cik. Terima kasih. Mari masuk sama-sama. Tidak, saya nak booking tiket untuk malam ni nak menonton bersama-sama suami saya. Beruntung <laughs> awak. Suami awak mau tengok wayang sama-sama. Suami saya jangan tengok wayang. Nak balik rumah pun jarang-jarang. <laughs> jangan lupa datang ke rumah. <laughs> Baik mereka datang, ji, Datang semua. Eh. ke? Abah? Lepas mandi nanti, kita makan dekat laman ya, bang. Mata-mata datang bawa saman? <laughs> Bukan. Lepas mandi nanti, kita makan dekat laman. Ah. Oh, belum datang. Baiklah. Wah, oh, dari musik ini. Waduh, yang pertama datang. Mundur cuy, ini saya kalau lihat uh, perempuan tiga nih pakai kebaya macam nih, itu bodinya bagus banget cuy ya, atau memang pengaruh dari kebayanya gitu ya. Bodi dulu orang dulu-dulu tuh bagus-bagus ya. Bodi gitar gitu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nih. Eh, eh, Kak Tipa. Atau kebayanya? Apa kabar Kak Tipa? Kabar baik. Susah betul cari rumah Cik Rani. Eh, apa pula susahnya? Silakan masuk. Bagus kita cakap-cakap di luar. Di luar banyak angin. <laughs> Ah, boleh juga. Silakan. Sudah lama Cik Ani tinggal di sini? Hmm, tidak juga lama. Sesudah saya kahwin dua hari, suami saya belikan rumah ni dan sebuah kereta sport. Hmm, hmm, hmm Silakan hmm, duduk, Kak Diba. Terima kasih. Oh, ini bapaknya ya. Udah ada pengasuh bapaknya ya. Siapa orang tua itu? Oh, yang itu bapak saya. Dia sakit ya? Ya, dia kena sakit lumpuh. Dah enam bulan dia tak boleh jalan kat tiba. Bapak hmm. saya pun masih ada lagi. Tapi masih kuat. uh, <laughs> apa khabar suami Kak Tipa sekarang? Oh, <laughs> sekarang bagus Cik Rani. Sebab dia sudah berpisah dengan istri yang nombor dua itu. Oh, hmm. begitu. <laughs> datang, datang yang kedua. Eh, itu bekas madu saya tu. <laughs> Kalau Kak Tipa kesiankan saya, tolonglah jangan bergaduh dekat sini ya. Baik. Bahaya rambutnya itu udah kayak sarang burung sih. Apa kabar Cik Esna? Hmm. <laughs> Ada di sini. Bodinya bagus semua aja ya. Mungkin Mari karena di kebaik atau bajunya ini sih eh, ya. Pemanggil itu ada di sini? Ah, yang lepas tu lepas. Mari kita duduk di sana. Tenangkan hati. Peliharakan martabat kamu wanita, ya. Asik sekali. Saya paham, Cik Rohani. Sila. Pintar banget dia ngambil hati ini ya. Beruntung betul saya hari ini. Cik Asna pun datang. Apa khabar Cik Asna? Oh, baik Cik Tiba. Dah lama datang. Baru sekejap. Amboi Cik Asna ni. Semenjak kita berjumpa di kedai emas tu hari, terus tak nampak-nampak langsung. Yalah Cik Tiba. Saya sibuk di rumah. Maklumlah melayan suami, melayan itu, melayan ini. Hmm, macam-macam hmm. sungguh Cik Tiba. Kesian. Silakan. Kesin. Lah <laughs> Nanti saya ambil kunci lagi satu. Silakan. Oh ceritanya mereka ini sudah diceraikan gitu ya. Jadi nggak tahu suami suami selanjutnya siapa gitu ya. Cik Asnah mengatakan Cik Asnah melayan suami. Yeah. Siapa suami Cik Asnah sekarang? Siapa lagi Cik Tipa? Kalau tak Cik Jamil tu. Eh, setahu saya Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Asnah. Tidak. Encik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, cik Latifah berpisah dengan dia. Tidak, Cik Asna. Cik Jamil masih pulang ke rumah. Iya ke? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi tak? Hei, eh, Cik Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? sebelum awak kerjakan saya, <laughs> saya korek biji mata awak. Eh, eh, sedapnya. Dah dia rampas suami kita. Biji mata kita pula dia nak korek. Awak tak pandai jaga suami. Itu pasal suami awak cari lain. <laughs> Rumah tepi laut Cik Asna memang bagus. Angin bertiup kencang. Pembahasannya beda lagi. Dulu, bapak saya pesan kalau nak buat rumah, buat di atas bukit. Oh, bukit jangan cakap, Cik Asna. Kalau nak buat rumah di atas bukit, baik buat di kemarin harim. Ah, begitulah naknya. Yang lepas tu lepas. Padahal... Apa yang terlepas, Cik Rani? Makin terbelit. <laughs> Mana? saya tu pemalu sikit orangnya Cik Asna. Oh, pemalu, <laughs> pemalu. Baguslah macam itu. Suami kita ni semua masa keranjang. <laughs> Cik Rohani, boleh saya Padahal... tumpang bedak di dalam? Boleh, silakan. Ah, Kak tipah pun kalau nak tengok-tengok dia, Untung... silakan masuk. Tak payahlah Cik Rani. Untung fotonya sudah dibalik, Cik. Di angin. <laughs> Ambil angin di luar ya. Padahal lagi panas dia. Amboi. Comel sungguh rumah ini, ya. Comel sungguh. Eh, eh. Siapa pula yang membalikkan gambar ni? Suami Cik Rohani ya? Saya. Cuba saya tengok. Allah <laughs> eh. malaki Ampun manisnya Mukanya Akan-akan suami saya Siapa namanya? Jamil Jamil eh? saya Oh Nama suami saya Jamal Ipa, mari kejap Sini ada berita gembira tau Dia kisah tahu dia Cuba Cik Latifah tengok gambar suami Cik Rohani. Handsome sungguh orangnya. Mana dia? Ini dia. Cik, orang ni saya kenal betul. Memang pemalu orangnya. Betul ke Kak Tifa kenal? Iya. Dah belas tahun. <laughs> Dah belas tahun. Nama dia Jamil bin Abu bukan? Saya. Eh, eh, eh, eh. Jamil, Jamil. Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat celik. Eh, apa yang tiga? Apa yang empat? Kalau Cik Rohani nak tahu, inilah suami saya. Oh, setuju. Benar ke Kak Tak kalah tak kenal suami kita pula. Pasal dialah kita bergaduh di kedai emas tu hari. Sakit ini sakit. nampaknya kita ni dah terlanjur. Hmm. Lebih baik kita berperang. Wah, Macam mana kata awak? Setuju. Perang dunia ketiga ini. Sabar. Sekarang kita jangan gaduh. Kita mesti jaga tata tertib kamu wanita. Hmm. Kita semua tak salah. Jamil yang salah. Mari kita kerjakan dia. Mari. Oh, dikerjain udah. Nyari apaan ini? Oh di atas ya. Oh dia nyari orangnya langsung ya. Hancur. Bertemu tiga-tiga. Kabur kali, udah kabur. Ini musiknya nggak ada sih ya, mungkin copyright ya. Itu tali apa tuh? <laughs> Kabur dia. Kabur beneran. Rupa-rupanya dia lebih pantas dari kita. <laughs> Saya tahu di mana dia pergi. Dia mesti cari bapak saya. Buat apa dia cari bapak Cik Latifah? Sebab orang tua itulah jadi penasihat. Mari. Ya bapaknya yang didatangin hancur udah. Oh, kaget. Oh, dia dah... Dia datang benar di sini, sih. Alamak, mati, Pak. Mati. Mati, ya. Special apa ni? Special lepas mandi, Pak. Ha? Pak, lubang dah pecah. Tak boleh nak tutup lagi. Ayuh, lubang pecah. Ya, Pak. Pak, Pak. Pak. Dia pun kabur. Pak, mana, Pak? Ada sembahyang. Sembahyang apa, Pak? Asal dah habis. Sembahyang tu dah balak. Tak tempat lagi, Pak. Balak dah sekat tu, Pak. Ha? <laughs> Ni musiknya ni copyright lagi ni. Bapak ada. Allah banyak umur bapak. Wah, dia hantar mana? Bapak. Ah, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, terkumpul. Ini sa kamar tembus-tembus. <laughs> tembus-tembus ini kamar. copyright cuy sebenarnya di sini nggak ada musik cuma nanti saya isi aja ya. oke okay, udah muncul musiknya pintu sini. Pintu hanya satu saja. <laughs> Jangan-jangan dia ada ilmu tak? Eh, ilmu apa pula? Ilmu. Ilmu madu tiga. Ha. <laughs> Tu bunyi suara kereta tu? Oh, dia kabur. tiba pada nangis. Aduh, jatuh lagi. Jatuh. Kalau lah sempat aku semayang tadi, tak lah tu tergolek macam ni. Emang legend itu. Aku suka banget dengan orang tua itu je. Komedinya... Apa ya? mau kemana ini kira-kira ini Oh, dikejaran dikejar dia cuy Wah, jadi film action ini. Kejar-kejaran nih. Gila, mobilnya juga keren banget ya. <clears throat> Dua-dua mobil ini keren banget. <laughs> Ditipu dia. <laughs> Bentar. <laughs> Gila, aku bisa lagi tiba-tiba kembali ya. <laughs> Jalan mana? <laughs> Jalan mana? Mampir tu lah. Astaga, dilanjut lagi. Ush. Astaga. Astaga. You. lah dah. baru nggak tahu. Lupanya, lupanya orang mati naik kereta mesin ya. Eh, siapa pula yang di sebelah dia tu? <laughs> orang membunuh dirinya nyasar. <laughs> Benda rapuh. pula. <laughs> Surrender. Jangan percaya itu semua Jamil punya otak. Apa ya? Ha? Lu sudah mati bukan? Ha, gua baru mati. Uh, terjun pokok. Apa pasal lu terjun pokok? Masa itu hadapan. Ha? Oh, broken. Apa ya? Ha? Orang sudah mati mesti pegang bendera tau. Itu macam mana? Ha? Nah. Ha? Benda lama orang mati tu warna putih. Benar banget ya. Apa? Astaga, jalanan ketahan. Enggak bisa lewat mobil. Jangan lupa bisik. Tak boleh, Cik. Ini berat, Cik. Astaga. Jangan kerja ke... abang lagi. Abang dah tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipa, Kak Tipa sayang abang Jamil tak? Sayang. Cik Asna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Puan dulu. Abang Jamil? Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Ah, begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari. Mau jangan ditolak. Eh, terbalik. Rezeki jangan ditolak. Mau jangan dicari. Hamba setuju. Uish. Aku tak mati. Aku mati. Ah, aku mati. Aku akan kebas bini aku. Hmm. kawan lah. Ha. Lu punya hukum sudah jatuh. Gua punya hukum bila mau jatuh. Mari. Ha. Ha. Ha. Lu pergi atas batu sana. Ha. Ha. Duduk. Ha. Ha. Lu tunggu sini. Ha. Sekejap lagi lu punya datuk datang. Ha. Lu jawab lu punya soal kubur. Itu macam apa? Lah. Ha. Enggak, enggak, ini ini pasti ada maksud tertentu Ji karena piramli setiap buat film itu semua adegan itu pasti ada maksud tertentu Ji ini yang saya belum paham di situ Ji <clears throat> pegang bendera putih terus tunggu orang jemput udah sampai Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. Hidup jalan singang-singang, mati dengan mendena. Tak sampai. okay, okay, okay. Oke <clears throat> okay, cuy itulah tadi film dari Piramli yang berjudul Madu 3 part yang kedua cuy ya Persis saya persis Indi Dan gak sangka cuy ya ternyata endingnya itu uh, happy gitu ya Happy ya walaupun sebenarnya ini eh, eh, nggak uh, uh, ini sih cuy ya gak, gak, gak semua wanita bisa menerima itu cuy Pasti pastinya cuy memang uh, di dunia ini ada ada yang macam ini sih Mas, sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang poligami kehidupan seperti ini tuh masih ada di Indonesia juga masih lumayan banyak cuy ya karena rata-rata penduduk di Indonesia itu lebih dominan perempuan nggak tahu mungkin di dunia sih ya lebih dominan perempuan daripada laki-laki ada yang sampai istrinya sembilan ada yang pokoknya banyak lah saya nggak tahu cuy Eh, mungkin <clears throat> mungkin yang buat film ini mendapatkan penghargaan cuy karena memang realita gitu ya bukan semata-mata uh, cuman apa ya cuman sekedar film saja tapi realita dan mungkin segitu aja cuy ya mohon maaf banget kalau reaksi kali ini tuh saya kurang apa ya cuy ya, karena <sniffs> saya nggak bisa tertawa berlebihan karena ke gigi saya cuy ya kurang bisa mengerti lah cuy sebenarnya saya nggak membuat video ini dulu sebenarnya tunggu ini reda dulu tapi mau gimana lagi banyak teman-teman mengatakan e, part 2 nya mana part 2 nya mana jadi saya kasihan juga gitu